Ar teko girdėti terminą homo sovietikus? Tai pilkas, pasyvus sovietinių pančių suvaržytas žmogelis, paklūstantis valdžiai, atsainiai žvelgiantis į darbą ir bet kokią iniciatyvą. Ar per 30 metų mums pavyko atsikratyti homo sovietikus mentaliteto? Nors daugelį homo sovietikus bruožų pavyko nugalėti, šioks toks praeities šleifas dar ir šiandien velkas iš paskos. Visų pirma, tai mažas pilietinis aktyvumas. Diskutuojama vis tik, ar mes esam posovietinė visuomenė. Tam tikrų trajektorijų jų yra. Sovietmečių nebuvo prielaidų formuoti žmonių pilietiniam aktyvumui, va tą iniciatyvą iš apačios. Žinoti, kaip veikti, kaip sutelkti žmonės, kad išspręstum vieną ar kitą bendrą problemą. Tai uh, pilietinių įgūdžių ir politinių įgūdžių mes negalėjom atsinešti. Klausimas, ar per 30 metų jie susiformavo, Atsakymas yra toks, mes esame vis dar visuomenė su gana silpna pilietinė visuomenė. Ir kiek mes tų tyrimų darome, matuodami ir pilietinės visuomenės galę, yra nedidelė. Kita vertus, kai mes kalbame apie kitus dalykus, irgi jie yra labai sunkiai veikiami. Na, pavyzdžiui, blatas. Mes sovietmečių buvo deficito ekonomika. Ir labai labai daug žmonių gerovės, jų kaip vartotojų gerovės priklausė nuo jų ryšių. Tai ar blatas nebeegzistuoja Lietuvoje? Ne, jisai egzistuoja. Egzistuoja blatas, egzistuoja nepotizmas ir tai yra paveldas. Nors homo sovietikus likučių gerai paieškojo savo kasdienybėje, gal dar ir aptiktumėm. Galime drąsiai teikti, kad žengėme milžinišką žingsnį į priekį. Išmokome gyventi be baimės, atsakingi už save ir už kitus tame labiausiai pasikeitėme intimių santykių ir šiek tiek šeiminių praktikų, tų tokių moralinių nuostatų liberalizacijos rytyje. Didelis pokytis vis tiek buvo suvokime, kuo yra svarbios pil... teisės kaip tokios. Tu gali pilietinę ir politinę teisę nesinaudoti. Nesinaudoti žodžio laisvę, nesinaudoti susibūrimo laisvę, Bet pati laisvė ir suvokimas, kam ji yra reikalinga, yra na, tikrai ne, nebenuginčiama vertybė. Mes esame jau išmokę, tikrai išmokę a, gyventi rinkos ekonomikos sąlygomis mūsų a, darbo santykiai ir ūkinė veikla, jinai yra daug skaidresnė, tai yra korupcijos lygis, kaip ten bebūtų, jis išlėto, bet mažėja. Nors bendras pilietinės aktyvumas vis dar kuklesnis nei norėtųsi, visuomenėje nuolat daugėja asmeninių iniciatyvų, uždegančių žmonių gebančių sutelkti bendrai veiklai. Yra visuomenė atsiradę daug daugiau žmonių, kurie apskritai žino, kaip būtų galima organizuoti ir telkti žmonės. Ir, ir tai na, įgalina didesnę žmonių, žmonių dalį įtraukti į pilietinės veiklas ir savanoriškas veiklas. Tai iš šio požiūriu tikrai esam labai pasikeitę.